ne plenumu vian capon per mal tranquilliga i pensoi. Facile scrivi ti on spere, <sighs> Ci vespere nederlando oni scios ciu la trud isoligio dauros au une pli probable ci dauros mi estas en la mal plena trincheio della universitato che vi pos vidi kai yes estas mal tranquiliga i pensoi en mia capo kai mine povas eviti tion sed vivo dauras kai mi dauras la anto medito en kun vi kai se ne mi annonso stion se ne estos plu tro disoligio do por momente restu con ni kun meditu con ni Saluton, cae bonvenon a nia nova Zamenhof medito. Post la successo pri la menzio de Zamenhof kiel europisto, io sense, mi daurigas la legadon cae cun meditadon sur la vortoi de la tractagio post la granda milito quiu aperis en la iaro 1900. Dec quin. Mi legas el pagio 300 quindec ses. Mi scias tre bone che la malamo inter la gentoi ne malaperos subite en unu tago, ciam ein aranjon la diplomatoi farus. Sed, portio poste, laboros iam personoi privatai per predicado, educado, alcutimigado, cotopo. De vi diplomatoi, ni attendas nur che vi donu al ni la eblon tion fari. Carai, mi shatas multe tion ci el tiron. Ciar tio clarigas bone, laumi, la opinion quion Zamenhof havis rande de la fino de sia vivo, facte, pri la rolo de la povuloi, de la estraranoi de la sozio, cae la rolo de la educantoi. Facte, la diplomatoi qui estis che estas ancora compreneble la representantoi de la registaroi de la regnoi en tiu tempo do de la landoi de la statoi nun tempe havas la Zamenhof la rolon ebligi la clerigadon de la homoi per predicado alcutimigado do alcutimigio ni dirus hodiau kai educado pri noi ideoi kai shaina salmi che en la non tempa situazio che un ni ciui estas vivantai en la tuta mondo tio estas la pandemio tiu rolo de la homoi, kiui havas la povon, estas iel perdita. Char la educae institucioi, aparte la lerneioi cae la universitatoi, multe suferas, cae oni ciam parolas pri ne perdi economian avantagion, savi la compagnio in la firmao in la entrepreno in sed tio estas la rolo de la mercato sed la rolo de la stato estas alia la stato devas ebligi la mercaton almeno tio shainas esti la ideo de la maliuna zamenhof ni diru kai tio ancau po ankao tio po vas applicigi al um, aliro al esperanto do amba o flancoi la des tiel nomata de suprismo kai de subismo devas activigi char ali flanke la afero riscas stagni tio estas mia instigo por cum mediti. Cio estas la rolo de la povuloi en la covima mondo? Tio estas bona demando, cae mi ne havas respondon. Nur spuroin por mediti cune. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.